Je vais te raconter l'histoire de ce malade qui s'est pointé un soir dans ma chambre d'hôtel. Un putain d'énergumène. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre Vous avez un truc à me demander Aime-moi tendre. Aime-moi vrai. Ça veut dire quoi ces conneries Ça veut dire aime-moi tendre et aime-moi vrai. Moi, ce que je vois, c'est que dans deux secondes, je vais te botter le cul. Bon, écoute, tu peux faire tout ce que tu veux, mais évite de marcher sur mes chaussures en suédine bleue. C'est quoi ça Ne sois pas cruel. Un pour l'argent. Deux pour le spectacle. Et trois pour le caillou.